سماؤها زوابع يا ربوة نصورها طلائع حرب الفداء بالدماء واللهب أطل من أجوائها نسر العرب حرب الفداء بالدماء واللهب وظل من أجوارها نسر العرب بالوحدة الشماء مع قدم